три, четыре. А желающие записываться? Эй, громче! Семь, восемь, девять, десять. Спасибо! Ну, тебе спасибо, спасибо. Вот такой у нас мир. четыре, пять шесть, семь, восемь, девять, десять. Мэр оставил без приза. Девятнадцать раз. Спасибо, девятнадцать. Желающие, пожалуйста. Итак, Пожалуйста, кто болеет за ним, пожалуйста, считаем. Один, два, семь, десять. Все, мэр уже на третьем месте. Спасибо, 12 раз, спасибо. Есть еще желающие? Один, два, три, четыре, пять, Двадцать, вот он лидер. Двадцать два, три, четыре, двадцать пять раз. Нам, нам, нам нужно дойти. 31, 32, 33, 34, 35. Ну еще раз, еще раз. А за папу? А за будущих детей? 37. Сколько будет детей? Считаем. 30. Спасибо. Извините, 36. Запишитесь и не уходите. Что нашему... Отбывался. Поплюет добрый молодец на ладони. Сапоги скинет, идет на высокий стол облитый водой. А у нас в есть? Молодцы! Не перевелись еще, удальцы! А следующего участника как зовут? Глеб, Глеб тоже побежал! Готовится, Глеб побежал! Давайте поддержим Марка! Давай, давай! Ваня! Еще, еще немножечко! Arriscado, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Він зацеплена нога. В чому інтересно заліз? Знімаєш носки і залазиш. Спокійно. Оля, значит, так и сделай. Ото єдине, що ногами зацеплено. Обидно, обидно. У меня друг лазил. только не в этом городе. Ноги оголил и сразу залез. Я так вот еще видишь, смотри, он рукава. Да, надо оголять Надо полностью, ну, чтоб кожа. Ну, ноги то у тебя будет уже укол. Он старается. Леша, молодец, меня всегда стоит там ворон считает. Обидем. Ворон считает, я знаю. Должен быть там. Так пакетов не останется. Иной, иной ногами не делает. видишь там этого? А? Ну давай, ну, ну. давай, дорогой, давай, молодец, порадуй горловку, порадуй горловку. Давай, давай, Руслан. Давай! Руслан, везде участвуешь? Нет, я тут не участвую. А где ты участвуешь? у нас герой. Записался. Александр побежал, Александр! вопрос был. Да, в вещах ты сейчас сразу съездишь. Девчонки у нас! Она тоже хочет на стол. Сейчас видимо хочет. Посмотрите, как здорово так Я ему сказал, не знаю, снимет это или нет. Давай, давай, Качай! Залезь обратно! Есть! Сегодня осталось! Артем, Артем! Шапина побежал к Липкину, Мужчина с кошкой, посмотрите, какой классный. Решил достать лист. А получится у него или нет, мы сейчас увидим. Хорошо, я варе там телефон будет лежать? В каком-то из пакетов. Давай, давай, толкули. О, вот так вот лес за лес. Самого толстого сейчас загонят. записываться в Дорогие уважаемые, вы жирную стать. волшебно ел, ел. Получится, все у него получится. А? Молодец, один пакетик, один пакетик. Любой выбирай. Молодец. Красавец. Следующий у нас герой нашего праздника. Мы знакомимся здесь, на сцене, следующим участникам. Николай. Николай. Серов. Серов, замечательно. Силы есть. Ум не надо. Идите туда. Бежали. Стас, Стас, Стас. Так-то у нас быстро. Ребята, так вот ну, пошли. Молодцы. Давайте аплодировать победителя. приза, два приза. А у нас еще. Да, вот это гордость. Еще немножечко красавица, еще немножечко. заслужила все равно. Аплодисменты. Смело, уверенно. И все получается у него-то. Опа! Три человека станут чемпионы, серебряные и бронзовые призеры. Перед собой она. Итак, да он не должен ложиться. А мы играем на двух, Шепнули мыши, показали свою мужскую силу. А вот он наш чемпион по гире. Итак, внимание, пока не ноль. самого призера переса города. Вадим, Вадим, Вадим, аплодисменты Вадиму. Три булочки, три булочки на третье место. Вадим, пожалуйста. Итак, кто за кого болеет? Сегодня. Раз, ты давай! контактую. Первая поля. Отдохнули. Отдохнули, поприветствовали. Поприветствовали ваших болезнь. Помаши. Помаши. Итак, 1-0. Выиграл парень красной футболки Паша Харабелюш. Правильно? Да, да. Итак, внимание. Итак. Танько Сергей, кто за Танько Сергея? Кричите громче. Внимание, счет 1-0. Легко серебряный призер. Итак, булочки раздаем по полной программе. Отыгрывается а в красном. В красном отыгрывается. А это поза какая? Какая поза? Вот это. Итак, один-один. Итак,